Στην περιγραφή κάτω από το βίντεο θα βρείτε link με περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή. Θρηματίζουμε τα μπισκότα. Για να βλέπετε όλες τις συνταγές κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι. Προσθέτουμε το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε. Το απλώνουμε στη φόρμα Βάζουμε την πραλίνα από σοκολάτα υγείας. Το καραμελωμένο ζαχαρούχο. Κόβουμε τις μπανάνες σε ροδέλες και τις τοποθετούμε στο γλυκό. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε σαντιγί και προαιρετικά την βάζουμε σε ροζέτες. Για καλύτερο αποτέλεσμα αφήστε το λίγο στο ψυγείο πριν σερβίρετε.